Sasa hivi nitaongea kidogo kwa Kiswahili um, unachotaka. Niliulizwa kufanya hivi kwa ajili ya leo ambayo ni siku ya kusherekea lugha mbalimbali za duniani mzima um, haswa lugha haswa lugha zinazo zinazokuwa um, zinazokuwa adimu, yani hakuna watu wengi wanaongea lugha hizi um, ambazo labda wat, watazita zita, zitaisha kabisa Uh, maana afadhali tuko hapa kwa ajili ya kusherekea lugha hizi. Um, Kiswahili hakuna hakuna haja ya ku, kuinua Kiswahili ni lugha mkubwa sana duniani. Um, hata hivyo niko hapa kuongea kuhusu Kiswahili kwa sababu ni lugha niliyojifunza hapa SOAS na ni lugha ninayotaka kuendelea uh, kuijifunza. Um, ndio hiyo.